題提起すること自体が疲れました罰金を設けることはどうなのかっていうのを国土交通省の方に言ったら皆さんこんにちは現代のもののけ姫ことまこです今日はですね Twitter とあと YouTube のコミュニティ欄を使って募集した車椅子の駐車場を利用する際の疑問というちょっとアンケートを実施しました、えー、1350件 の方々からですねアンケートを書いていただきましてその結果をちょっとお伝えしていこうと思いますなんかまたこういう話かよって思われる方もまあいると思いますしきっとこの車椅子駐車場の問題はですね本当に大きく大きく何かが変わらなければ永遠とあるような問題だと思いますでもだからこそ なんでこの車椅子駐車場が必要なのかあるのかどう使ったらいいのかっていうのを一人一人が考えていただいてもっといろんな人が気持ちよく使えるような環境になってくれたらいいなと個人的に思います。なぜそんなアンケートを取ったのかというとまずパーキングパーミット制度って皆さんご存知ですか、 <laughs> まあ、ちょっと名前がすごい難しいんですけど よく車椅子駐車場車椅子マークの他になんか妊婦さんのマークであったり足を怪我した人のマークであったりそういうのを見かけることもあると思います。でこれがパーキングパーミット制度でその許可証がないとこの駐車場には、まあ、止めないでくださいねみたいな感じでもっと分かりやすくしているものなんですが基本その許可書というのは申請して認められたらもらえるんです。でその 許可書もこうちょっと B 語のような硬いプラスチック板みたいなのが許可書になるので車を止める時はそれを車のフロントガラス、まあ、見えるところに置いておくっていうのが、まあ、そのパーキングパーミット制度の許可書の使い方なんですけどもその許可書というのは1枚しか配られないので私は自分で車を運転しますなので自分の車にその許可書がついています で地元の空港にいつも親や家族に迎えをいただもらうんですけどもその親や家族の車にはその許可書がまずついていないんですね。車椅子の昇降場所乗り降りする場所っていうのも空港にはないのでいつも車椅子の駐車場スペースに止めてもらって到着口まで迎えに来てっていうことをやっていました。 いつもそうしていて初めてこの前ちょっとそういう風に声かけられたんですけども私があそのくる到着して車に乗り込もうと思った時に警備員さんというか駐車場をこう案内する係の方が声をかけてきてえー、車椅子マークが書いてあるような、まあ、シールであったりとか許可証みたいなのはありますかって言われたんですよね。で親の車なのでないですという風に私が言うとそういう 許可書とかがないのにここに止められるのはちょっと困りますって言われましたで私はでもその時に車椅子マークのある駐車場だし、えーと、車椅子ユーザーが今現に使っているのであればその人のための駐車場なんじゃないのかなと思って、えーまあ、その疑問に思ったのとあともう一つ 警備員さんが、えー、駐車場の入り口の前にいててそこにバリケードがありましたでその奥に車椅子用のマークがある駐車場があって私がそこの駐車場入りたいなと思ったので警備員さんに対して道路からね声をかけたんですあの車椅子の駐車場を使いたいのでそのバリケード開けてもらえますかとでこう道路を挟んで、ま、大きい声で喋ってるんですけど 許可証はありますかと言われました、まあ、車椅子なんですけど許可証ありますって言ってそのバリケードを開けてもらったんですねまあ、その時は自分の車だったので許可証はあるんですけどもこれがもしじゃあ許可証がなかったでも私は車椅子です、まあ、友達の車とかで動いていたら入れなかったのだろうかとかなんかそういうちょっといろんな疑問があったので 他の方はどういう体験をしてるのかなどういう考えなのかなと思ってアンケートを取りました1必要とする人が使うのが正しいのか2許可証を持っていないと利用してはいけないのかというその2つ、まあ、とその他として、えー、アンケートを取ったんですけどもツイッターのアンケート評価結果が409票いただきまして 1に賛成必要とする人が使うのが正しいというのが79.5%に、えー、許可証を持っていないと利用してはいけないっていうところで12.5%その他が8.1%でしたでまた、えー、その YouTube のコミュニティの方ですねでアンケートを取って950票をいただきました1に賛成同じように必要とする人が使うのが正しいというので84%で に許可証を持っていないと利用してはいけないということに9%でその他が7%でしたたくさんの方からアンケートを書いていただいてそしてコメントもいただけたのですごく私も勉強になりました1位に賛成の方々が多かったので必要とする人が使うべきなんじゃないかというコメントがたくさんあったのと同時にやはり必要としない人が 止めてしまう現実が今でもあるからこそ許可証がないと使っちゃいけないっていうふうにしっかり割り切って、えー、やった方がいいんじゃないかっていう方のコメントもたくさんいただきました。でさっき言ったパーキングパーミット制度っていうのはじゃあ全国でやられてるかって言ったらそうではないんですね。私もそれは コメントを見て初めて知ったんですけども、まあ、平成31年の段階ではありますが全国37の都道府県で導入されています、まあ、ほとんどは導入されているんですで導入されていない県としてが北海道青森千葉埼玉東京神奈川愛知岐阜富山がまだパーキングパーミット制度は県としてやっていないっていうのが 31年の段階ではあります、まあ、ちょっとそこからもし変わっていたらわからないんですけども37都道府県の方々は、まあ、申請をすればその緑のカードをもらえて、まあ、ただそこに山形県とか何々県って書いてあるので、まあ、それを例えば他の県に、えー、旅行に行った時にもう多分使えると思うんですね。ただじゃあ 交付されない県があるわけじゃないですか千葉とかあ埼玉とか東京の方々がもともとパーキングパーミット制度の札を持っていないにもかかわらずパーキングパーミット制度がある車椅子駐車場を使おうってもし他県に行った場合じゃあその許可証が持ってない県はその他の県ではじゃあ止めれないのかななんていう疑問も浮かびました。 その許可証がなければ止めちゃいけないってもしなるのであればやっぱり全国でしっかり同じように制度をするべきなんじゃないかなと個人的には思いました車椅子の問題って本当にずっとずっと言われてることだと思いますし今コメントの中ではもうそういう考えをするのがもう疲れましたあの人は健常者なのに車椅子スペースを使っているとか あの人の車はマークがないけど車椅子の人なのかどうなのかわからない使いたいのに止めれないのかみたいななんかそういうのを考えるのがもう面倒くさくなってきました問題提起すること自体が疲れましたっていうコメントもありましたで実際私もそう思います まあ、YouTube でいろいろ発信はしていますけど問題提起を、まあ、することは大事だと思いますけどやっぱりし続けて何も変わらないってやっぱり疲れちゃうんですよね。でも誰かが言ってくれてるから変わっているっていう現実はあります。誰かが言ってくれてるからいろんなところが便利になってるんだな。まあ、例えば全国脊髄損傷のその会っていうのが あるんですけどもそういう人たちが団体となってね国にこういうここういうふうに変えてくださいああしてくださいってやってるのもその一つです。特に車椅子駐車場とかに関してはその脊髄損傷の団体さんの方々もすごくすごく動いて変わりましたじゃあその罰金かっていう話になるんですけども資料をネットの方で見つけたのでバリアフリー 法みたいなのがある中でじゃあそれとイコールにして罰金を設けることはどうなのかっていうのを国土交通省の方に言ったらバリアフリー法っていうのはあくまでも施設の設置管理者に対しての法律というか法なのでその中で不適切利用、ま個人ですね個人に対して罰金を設けるっていうのは まあ、その法律との性格にはなじまないんじゃないかっていうこともありますしまた車椅子使用駐車場施設の不適切な利用を監視する体制を、まあ、国土交通省が独自に整備することは考えていないっていうようなコメントがありました、まあ、なのでやっぱり一人一人のモラルの問題になってくるし海外であれば車椅子駐車場 に対しては罰金制度があるらしいですが海外のようにはやっぱり日本はならないんじゃないかなと思います難しいですね正直何が正解で何が不正解なのかっていうのは分かりませんけど私自身車椅子駐車場がなくて困るっていうことは地元の鶴岡市だとあんまりないんですよね車椅子駐車場スペースが1つしかなかったとしても 駐車場スペース自体が広いので端っこの方に止めてしまえばとかっていうのでなんとなくやり過ごせたりするんですまたそのパーキングパーミット制度のおかげでちょっと言い方が口が悪くなっちゃいそうであれなんですけど妊婦さんとかあ怪我した人とか高齢者であったりっていうのが全部一緒になっちゃうんですよね。なのでそうすると高齢者が多い環境の 田舎であると車椅子ではないけど高齢者としての扱いでパーキングパーミット制度がある駐車場に停めれるので駐車場の争奪戦割合が高くなるなと個人的には思っていますイオンとか大きい商業施設本当に大きく構えてるところであれば車椅子は車椅子高齢者は高齢者、まあ、その他 の優先者、まあ、その妊婦さんであったりっていうのの区画を分けてるところもあったりしますが、まあ、それほど大きい駐車場スペースを設けれない施設っていうのもやっぱりたくさんあります。車椅子駐車場の数が少ないっていうのも大変な部分でもありますし、え許可証がないと使えないっていうことが 本来であればその施設側とか警備員側さんが迷わないもうそういう判断にしかできないっていうことで決めてるって部分もあるそうなので難しいですね <laughs> なんか結局まとまらないまとまらないんですけどでも結果こういう結果になりましたとまだその厳罰化であったり大きい大きいルールがない中の 日本なのであれば県なのであればその許可証あるなしとかもの判断も施設側の判断で許可証がないとダメならもうダメで仕方ないですし許可証はないけど本当にでも利用しないといけない人たちなのであれば許可を出すっていうことも そうだしもう本当その時その時の判断なんだと思いますもし警備員さんとかなんかこうお店側の人がいた場合の時の話であとは他はいない方の方が多いと思うのでそういう時は本当に必要な人たちが止めれるようにあの必要じゃない方々は他の駐車スペースに止めてほしいなと改めて皆さん車椅子スペースを を取っておいてほしいなと思いますこういう問題提起って本当に体力が必要ですし言葉を選んだりしなきゃいけないしいろんな反感を買ったりしたりしますけどでもいろんな人たちが気持ちよく過ごすためにはやっぱり自分だけのことじゃなくていろんな方向の意見を聞いたり声を聞いたりすることっていうのは大切なんだなと私が改めてこのねアンケートを取って思いました。 やっぱ自分発信からしてみたらすごい自己中なことばかり言えると思いますしこっち側だけの目線から言えると思いますけどこうやってアンケートの中で施設側の声とか警備員さん側のね声とかっていうのがやっぱり普段聞けないことを聞けたりするっていうのがあ考えを深めるなんか結果になったなと思います。はいという感じでちょっとまああんまりまとまりないですが皆さん今回の動画をね えー、見ていただいて改めて車椅子スペースのことパーキングパーミット制度のこと考えていただけたらなと思いますということでこの動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば是非いいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いしますでは本日も最後までご視聴ありがとうございました